はいどうもこんにちはすっちゃんです。えー、本日は SAO ゲームシリーズ5周年ということで、まあオリジナルキャラクターを募集していたと。でまあそこで、まあ、採用された方の作品で、まあ、サーニャちゃんという新しいキャラクターが追加されました。追加されましたというかまあこれからだね。えー、4月の24日に赤き剣と、間違えた赤き魔剣と銀の魔女というイベントで まあ、サーニャちゃんというキャラクターがメインで出てくると思うんですけど、もうちょい詳しく説明していきたいと思います。えー、サーニャちゃん、本名、まあ、これ現実での相性がサーニャなんですけど、本名、アレクサンドラ・ユリエービナ・クニャゼワ、ごめん、もう一回読むね。アレクサンドラ・ユリエビナ、ユリエビナ・クニャゼワというのが本名だと思います。書いてあるんでね。 サーニャちゃん、ロシア生まれの女の子。ロシア人ですね、サーニャちゃんは。で、年齢や身長なども出てるので紹介したいと思います。まず年齢、17歳。高校生、身長が156センチ。体重43キロ。バスとウエストヒップも出てる。ので紹介しよう。えー、上から79、58、83。ちょっとあんまり基準がわからないんだけども、 まあ、スタイルのいいロシア人ということで、可愛いですね。で、次がちょっと面白くて、レインと同い年の旧友、レインちゃんと同い年の旧友、ロシアにいた頃はレインとセブンと幼少期に、まあ、近所に住んでいたと。レインとセブンちゃんの近所に。一緒に遊んでいたのかなじゃあ。二人が引っ越してしまい、疎遠になっていました。やはり、こう、レインちゃんとセブンちゃんが出てくる。そこのつながりがね、出てくると。で、一応、 今回のイベントでは、えー、レインとセブンは出てこないなんていうことは言ってましたね。竹内さん。生放送でそんなことは言ってました。だからまあ違う形で出てくるんだと思うけど、まあ一応疎遠になったっていうことで、なんというのかな。つながりはもうほとんど薄くなってしまった。で、昔レインが歌っていた歌を VR ゲーム内で偶然耳にし、覚えていたってことですね。レインの歌声に導かれ、奇跡的に再会を果たす。 レインちゃんが SAO 内で歌っていたと。VR ゲーム内で。SAO ってことかなどうなんだろう実はね、こう、レインちゃんとセブン、よく分かってないんですよ、僕。あんまり。まあ、その、お友達だったということで、面白い設定ですね。これは一応、その採用された時の設定なので、これがね、今書いてあることが全て、このインテグラルファクターの中でこう、反映されてるのかって言ったらちょっとわかんないんですけど、 まあ、このね、サーニャというキャラクターを作った人たち、紹介すると、サンチさんとルルさん、サンチさんとルルさんが考えた紹介文ですね。このサーニャちゃんというキャラ設定。ツンとクールに振る舞うが、実際はとても仲間思いな優しい性格。生放送内ではクールな感じで、まあ、銀の魔女と呼ばれるぐらい、そういう呼ばれるぐらいちょっと厳格な人なのかなと思いきや、まあ、実はこう優しい性格だと仲間思いで 現在日本に住んでいるため、まあ、17歳の時点では日本に住んでいると日本語は流暢 ALO の場合は種族はレプラコーンでお願いしますここら辺はね、まあ、願望だよね <laughs> もし ALO で出るとしたらお願いしますとジジオの場合は武器に赤いスナイパーを持たせていただけると嬉しいまあ、一応いろんな設定を考えてくれたと素晴らしいですね得意技スラッシュショット弾道予測線で相手を 切るようにエイムを動かす。だから予測させないような感じなのかな。ちょっとわかんないけど。まあ、もしね、こういう設定もあれば、なんか面白い設定だなと思いましたね。一応なんかプロデューサーの採用理由とかが書いてありますね。すでにキャラクターとしての設定が完成していて、主人公たちとのやりとりが想像できたのと、イラストからもオーラを感じました。HP 吸収能力はぜひ設定として活かしていきたい部分です。今までのはちょっとね、 まあ、軽いサーニャちゃんの採用された時の時点でのこの設定ですね。えー、先ほども言いましたが、えー、サーニャちゃんの新しいイベントが来ますと。期間限定イベント、赤き魔剣と銀の魔女。SAO ゲームシリーズ5周年記念でオリジナルアバター大募集でサーニャちゃんが採用されました。サンチさんとルルさんがこう作ってくれたと。まあ、サーニャちゃん、先ほども言ったけど、ロシア生まれ、ロシア育ち、ロシア人 日本にはまあいつかわかんないんですけど来ました日本、えー、まず声優さんからまあロシア生まれロシア育ちということなんですけど、まあ、日本語喋る喋れるっていうことでね、まあ、普通に、え声優さんが決まりましたので紹介していくと声優さん古賀葵さん「かぐや様告らせたい」っていうアニメで、まあ、僕が知ってるアニメではそのぐらいなんですけど、まあ、主人公の篠宮かぐやちゃん主人公のキャラクターの声優さんを やられていたと。で、今回、サーニャちゃんの声優もやるということで、まあ、すごい楽しみにしております。声優さん、どんな声かっていうと、こんな感じでございます。私の名はサーニャ。以後、お見知りおきくださいませ。もうなんだろう、もうすごい綺麗な声してますよね。サーニャに合ってるような声優さんということで、よろしくお願いします、古賀葵さん。3D モデルが出ています。3D モデル、 こちらのサーニャちゃん、IF に登場するときはこんな感じのアバターを着て、まあ、こんな感じの見た目で登場してくると。可愛らしいよね、やっぱり。ロシア人ってことですんごい肌が白い。こういうとこもいいですよね。今のとこ分かっている情報では、まあいろいろキーワードがございますので、見ていきましょう。キーワード。よろしくってよ。スパシーバ。冷酷な魔女。まあここら辺はね、もう一度言ってるんですけど、まあ 初めて見る方にはね、まだわかんないだろうから説明すると、サーニャちゃんはロシア人っていうことで、まあ、日本語を勉強したわけなんですけど、まあ、やっぱりこう、日本語を勉強するときに、まあ、とある教材をメインでね、勉強していたので、ちょっと偏りがあると、言葉遣いとかに、口調とか。で、何で勉強していたかって、サーニャちゃん、アニメとか漫画とか、そこら辺で、日本語を、まあ、主に勉強していたと。 で、アニメ、漫画といえばね、まあ、大体女キャラっていうのはこう、丁寧な言葉遣いだったり、お嬢様みたいな言葉遣い使うので、よろしくってよ。という感じに、まあ、お嬢様口調になってしま、なってしまったというか、まあ、それがね、まあ、ベストなのかもしれない。サーニャちゃんの場合。えサーニャちゃん、日本に来た時に、まあ、多分日本語勉強、ロシアで日本語勉強してこっちに来たのかな。 まあ勉強した場所とかわかんないけど、日本に来てから SAO に巻き込まれてしまうと。まあそれからの話っていうのが多分赤き魔剣と銀の魔女。ここら辺で分かってくるんじゃないかな、そこら辺は。で、次にキーワード2ということで、スパシーバ。これはね、まあやっぱりロシア人っていうだけで、これロシア語なんですけど、まあふとした時にロシア語が出てしまうと。ちょっと気合が入った時とかね。なんかぼ、ぼーっとして、寝言とかもロシア語なのかな。 多分もしサーニャちゃん寝てたらロシア語ですね、これは。ちなみにスパシーバ、これ意味がありがとうという意味でございます。ありがとう。えー、冷酷な魔女。ここら辺でさっきのなんかクールとか幻覚とかそこら辺の、えー、話になってくるんですが。まあ、なんでこのげ、えー、冷酷な魔女という名前が来たかっていうと、このサーニャちゃん、まあ、剣持ってるんですけど、その剣が、まあ、特殊な武器ということで、名前がですね、武器の名前がフィンスタニス 見ての通りちょっとかっこいい赤い、赤っぽい感じの毛になってます。ちょっとなんかやっぱり邪悪というかね、まあ強そうにも見えるし、若干ちょっと邪気邪気というか、ね、そっち系の匂いはプンプンしますね、確かに。まあその武器の特徴としては、HP 吸収ですよ、HP 吸収。敵を攻撃したら HP を吸収してくれると。そのね、HP 吸収の武器すげえっていうことで、いろんな人から、ね、パーティー組もうぜとか、 声かけられて、まあ、ちょっと困っていると。人付き合いに。そこで、まあ、ある親友が来ると。SAOIF の中で多分親友、誰かしらが親友になったんだろう、サーニャちゃんの。親友が来まして、その親友がサーニャちゃんに助言をすると。どんな助言かっていうと、まあ、ちょっと振る舞い方っていうのを、まあ、改めた方がいいよということで、そこから、まあ、クールになったり、 まあ、ちょっと冷酷な感じちょっとまあひどいひどいってまではいかないだろうけど、まあ、他人には冷たいような感じのキャラクターになっちゃったのかなという感じこのイベントでは、まあ、クールな感じな性格だけども、まあ、実は、ね、仲間思いの優しい性格だとといった感じになると思いますだからやっぱり信頼してる人に対してはすごくなんか素が出るようなキャラクターになってほしいな <laughs> なってほしいなということでね。まあ、ふとした時にロシア語とかも言うか、言うかもしれないので、まあ、そういうのもちょっと調べると面白いかもしれないですね。えちなみに先ほど言ったなんか HP 吸収系の、まあ、スキルとかが出るかどうかはまだわかりません。検討はしてるみたいだけどね。え HP の吸収スキルレコード、サーニャちゃん用のね、スキルレコードで。まあ、仮にサーニャのスキルレコードが出たとして HP 吸収かどうかはわかりませんと。サーニャちゃん。 まあといった感じですね。サーニャちゃん。今で、今僕が分かっている情報で、サーニャちゃんについてはこんな感じだと。一応まとめると、サンチさん、ルルさんが作った新しいキャラクター、ロシア人で、まあ日本の高校行ってるかもしれないし、17歳の時に日本に来たかもしれないし、そこはちょっと分かりません。で、フィンスタニスという HP 吸収の武器を持っていて、クールな性格、たまにロシア語が出てしまうような まあ、ちょっとなんか可愛らしい一面もあると。だけど、周りからは冷酷な魔女と呼ばれている。そんな感じのキャラクターになっております。もう一回最後に、えー、声優さん、古賀葵さんの声を聞いて終わりましょう。私の名はサーニャ。以後、お見知りおきくださいませ。はい。まあ、こんな可愛い声を聞いたところで、えー、今回は終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。皆さんもね、 こう、今僕が紹介したようなことを意識しながら、イベントをね、24日から始まるイベントやってみると、ちょっと面白いのかもしれないし、いや、わからないです。それはまだやってないんで。まあ、ちょっと期待しておきましょう。それでは、おっつー。